გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთკომი ამაზე არ წიფიქრო. ბიჭებო. ამის გაკეთება არ გინდათ. მაინც გიპოვიან. დიდ შეცდომას უშვებთ. არც კი იცით ვის ფულს იღებთ. შერგად ვიცი. ჩემსაც. ჩემი ფული შენ გეკნება. იცოდე, გავფრთხილდი. ზეთ მეტად არცად გამოჩნდე. გასაგებია? კარგი. კარგი ბიჭი ხარ. დავედით. გრეგი აქ არის. კარგი. ეს ბავშვები აქ რასაკეთებენ? ზოგლებ. მართლა? სადმე უნდა წავიდეთ და ვილაპარაკოთ? კარგი ბოს. ხო. შეხედე. კარგად იცი. ისიც ვიცი რომ ხანდახან რიცხვები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ალბათ ისიც გეცოდინება რომ მე ისიც კარგად ვიცი შენ რომ მხმარობ. ახლა გეტყვი რის გაკეთებას ვაპირებ. ყველაფერს დაგიტოვებ რაც შემგან მალულად მოაგროვებ. ზე უბრალოდ წავალ. ეს როგორ მოგწონს? მომკლავთ? ო. ახლა უნდა წახვიდე. გრეგ, მე გაგაცილებ. გოგონა, ქეთ მომხედე. რა ჯანდაბა? არ ვიცოდი რომ ფული უნდა გადამეხადა. თქვენს რომ ღიაბარი იყო. ახლა შენთვის დაგეტილი ასე რომ მაქედან მოუსვი. მანდ მეგობრები მყავს. კარგი რა ძმაო. თუ გინდა რამდენიმე დოლარს მოგცემ. Koenig did it. Akrasa Gatep. Целый час. ლუცან რაიმეს ხომ არ დალებ? არა მეგობარო, არ მინდა. წინ აღმდეგი ხომ არ იქნები რომ მედავლიო? არა. შენს თავს მიხედე. ჩემი ფული სად არის ჩენს? ზემოთ. ხოლო ტელეფონია. ტელეფონი. როგორ ფიქრობ, ახლა ტელეფონი მინდა? ჩემი ფული მინდა. გიფიცები. ზემოთ იყო, იქ სადაც დავტოვე. Ara. Ara, Ara. Het goed. Ara. Papa, ты обычу. Ара. არა, არა. ფულს მოგიტან კარგი? ფულის მოტანა არ ჭირდება ჩვენს. ფული შენ უნდა ქონოდა. შენ კი არ გაქვს. ჯანდაბა, კპირდები ფულს მოგიდან, მოგიდან. შენი რიდიოტი ამდენ ფულს აიდენ მომიტანს. მისმინე. ჩენს. ნამდვილი იდიოტი ხარ. ეგლიქიორი შენს მუცელში. შენი ერთადერთი მეგობარია. მოიცადე. ამას ნუ იზამ. როგორ გონია ფულსი შევიდა? რა მნიშვნელობა აქვს? Заводить. Босс. Да. Чем твой срака, акусный? როგორც ჩვენს ახალი მომწოდებელი გიპოვეთ. დღეს შეხვედრას შეძლებთ? სახლი უნდა მოვაწას რიგო მას შემდეგ რაც მეზობლის ბავშვი შემოიპარა და იქაურობა მომისვარა. რა სიტყვი ხვალ რომ შევხვდე? ყველაფერს ხვალისთვის დავგექო. კარგი, მაგარია. ესეც თქვენ გაქვს ახლავე გაჩვენება. ო, მიდი, ნამდვილად ხონია. ღამით შევხვდებით, მანამდე ბიზნეს მივხედავ. ო. რა ხდება ძმა, რა გჭირდება? რას მთავაზობ? მოდი შეხედე რა მაქვს. გაჩერდინა ბიჭვარო. მუხლებზე დადექი. დუმილის უფლება გაქვს. დეტექტივი მონსი. ვის უნდა შენი სიკვდილი ბიჭო? შვილი. ფრენკ? ეს კაცი ამბობს, რომ შენ გეძებდა. ქალაქიდანა. მისტერ უილსონ, მე დეტექტივი მუნსი ვარ. თქვენი პოვნა მარტივი არ იყო. ხანდახან როცა ადამიანს ვერ პოულობთ. იმას ნიშნავს, რომ მას არ უნდა რომ იპოვონ. ჩემს დასაპატიმრებლად მოხვედით? არა, დასაპატიმრებლად არა. ფიქრობის ამბავი, რომელიც მოგიტანეთ, ამაზე უარესია. ესე იგი პოლიციელი იყავით. ისტორიები მოვისმინე. ნამდვილი მონსტრი. საქმე ბოლომდე მიიყვანეთ. ბოლოს ის ბიჭი ჩენსი ღამით სამსახურში არ მოსულა ეს არის დიო ზოხარ არც ერთ მომშობელმა არ უნდა ნახოს შვილის სიკვდილი ეს როგორ მოხდა ჯერ სცემეს შემდეგ კი აღმასრულებელ სტილში ესროლეს. ვი? ჯერ არ ვიცით. მაგრამ ვწtildeობ გავიგო. დიადო ღმერთო, მოისმინე ჩვენი ლოცვა, ჩვენი საყვარელი ჩენს ვილსონისთვის. წაიყვანეს ჩვენს სამეფოში, იესოს სახელით გთხოვთ. We ask this, Lord Jesus Christ's name. ამინ ამის დედაც ფრენკ ძალიან უცხოარ 1000 ჯერ მაინც მაქვს ნაფიქრი რისი შეცვლა შემეძლო რომ ამ ჭაობში არ დარჩენილიყო გესმის? არა. მამასავით ძლიერი იყო. მას ვეროვინ შეეჩერებდა. მაბადე. ჩემ შულს იცნობდი? დიდხანს არა. ის მე ვიპოვე. Frank. Wilson. ჩვენს ის мама ვარ. შერლოტი. ზუხარ, ყველაფერი კარგადაა. ჩემ შულს საიდან იცნობდი? გაზინოში მუშაობდი. კაზინოს სახელი. სახელი არა აქვს. მართლა? არ აქვს. ჩვენ ვითამაშობდა? მხოლოდ მაშინ როცა არეძინა. პოკერის თამაში მისი სამსახურივით იყო. ერთი წელი ჩემ შულს არ დავლაპარაკები ვარ. გმადლობ რომ მოხვედით. გისმენ. ბიჭი ვიპოვე. ახლა მისახლთან ვარ. რაღაცები გავარკვია და როგორც გაერკვა, გასულ ღამეს მოკლეს. ცოდვა. ყველა ქვის ქვეშ ეძებე. აუცილებლად გამიგებინ მოკლა. ახლა საქველმოქმედო საღამოზე მივდივარ. ძალიან ცოდვა. გაქნა? შენი მანქანა დამჭirdება. ხომიცი, მოვლენი ცოცხალი რომ იყოს, ამას არ გააკეთებდი. ო, ვიცი. მაგრამ ქალაქის პოლიციელებს ხომიცნობ. ჩვენ არასდროს ვაინტერესებთ. პრენკ ბოლოს ადამიანს როდის ესროლე? დიდი ხნის წინ. მე ძალიან ბევრი არახს ვხედავ, ფრენკ. ეს რისთვისაა? შეგიძლია მოლაპარაკების ტაქტიკა უწოდო. ამის დედაც. ბოს, ეს კარინა, ახალი მიმწოდებელი. მისმინე. ახლა ხანს ერთ-ერთი მიმწოდებელი მოვიშორეთ. და შენს ოჯახზე. ბევრი კარგი რამ მსმენია. დიდი ხანია ჩემი ოჯახი ამ ბიზნესშია. ფიქრობ შენ სიუნდა მოგცე. Well, დევადობაზე რას მეტყვით? ბევრი პროდუქტი გაქვთ? თქვენ იცით რაც გინდათ. კარგი საყვარელო. მისმინე. დესმონდზე უნდა ვილაპარაკოთ. ისევ ჩემი შვილი. აგია. დაასრულეთ? ო. ფრენკ? ღმერთო, რა ხონაირი ხარ? მაგით იმის თქმა გინდა რომ ცუდად გამოვიყურები? შენიშვილი შენიშვილი და მოლი მოლი კიბოს ებრძოდა 7 წელი მისი დრო იყო ეს სწორად არ შეხარს ეშლი ახლა ყველაფერს სხვანაირად გავაკეთებ სწორად გავაკეთებ გავიგებ ჩემ შულს ასე ვინ მოექცა მართლ მსაჯულება ჩემი იქნება რა თქმა უნდა ეიში კიდევ მუშაობ არა ახლა კერძო პრაქტიკები მაქვს და ის ოფისში ხალხი ყავს რა თქმა უნდა ძველ მეგობარს დაველაპარაკები ნახოთ იქნებ რაიმე ინფორმაცია მოვიპოვო ჯინქსი გელოდება. აი ეს ნაბიჯვარიც. ნახეთ, ვინ მოსულა. ციხიდან ახლა ხანს გამოვედი. სამხილები შენი მოტანილი იყო. სამი წელი მოვიხადე. ძუხერამის გამო. მართლა ნაბიჯვარო. როგორც ბოლოს მახსოვს. ნარკოტიკები ბავშვებს მიხიდე, რომლებიც ზედმეტი დოზისგან დაიხოცნენ. დენაფიცმა მსაჯულებმა არ გაგამართლეს. თავისუფალი ქვეყანა ანაბიჭვარო. შენი დედაც. ჩანტაბა, ნაბიჭვარო. პრობლემა არაა ძმა. ჩანდაბა. როცა შემდეგზე დაურეკავ, იმ ინფორმაციას მომაწვდი, რაც დამჭირდება. რა ხდება? როგორ ხარ ძმაო? არ დაიკარგო ძმაო. ჰმ. ძმაო ეგრა არის. ნუ, შენიერია. კარგი. აჯობებს ფრთხილად იყო. როგჭირს? დროის კარგად გასატარებლად რაიმე გინდა? მოკეთე. მამიკო როგორ ხარ? პატარა. ორი ერთის ფასად? ძმაო, ძმაო, მოიცადე. ასე ერთ წახვიდე. შენი დედაც. შენი დედაც. რა შეა პრობლემა? შენი დედა სნაბიჯვარო. წადი შენი. ოთახი მჭირდება. ერთი ოთახი მაქვს. ახალ თეთრეულს მოგიდან. იმ ოთახზე რა სიტყვი? ბავშვი რომ მოკლეს. მოკლული ბიჭის ოთახი რა გინდა? ჩემი შვილი იყო. ჩემს მინე მივდივარ. ამჯერად ვერ გამაჩერებ. ჩემს შენი მომკლავს. ის ჩემთვის მოკვდა. ასე რომ არ მაინტერესებს რას გაბატიებს და რას არა. ეს ყველი დაჭირა როცა დედაზე საუბრობ. ის ყოველთვის გვიყურებს. სწორედ ამიტომ არ გააგდეს ასმელი ხელიდან. ქალაქის შეკცulis შენ სიცოცხლე ვირუსი ვიდგაერება და ცოცხლად შეგჭამს ეს გინდა რაიმედ მაინც მაქცევს ეს ეს ხუბრება არ არის ამ პატია მამა I'm Nobody. sorry. გახმოვანებულია geo.certili საიტები certili gismier. ფილმს წარმოგიდგენთ aja.com-ი. კარგი, კარგი. ცხოველებო ანეკდოტი გინდათ? კარგია. ეს მოგეწონებათ. კარგი, სადიმო 500 სალში არა? ის ხომ ჯგუა სუსტია, პატარა მოკლე კაბაცია. გარედადის და ყოველს კარზე უკაკუნებს. როდესაც კარს აღებენ, კაბა ზემოთ იწევს და იძახის. სუპერვაგინა, სუპერვაგინა. შემდეგ ჰერშელის კარზე გაგუნებს. ჰერშელი კარს აღებს. სადიმ კაბა აიწია და იძახის. სუპერვაგინა, სუპერვაგინა. ჰერშელი მას უყურებს და შემდეგ ეუბნება. კარგი სუპი მე მინდაო. ნამდვილად კარგი იყო. ო, კარგი იყო. კარგი გაჩუმდით. ცუდი არ იყო. მოგედეთ, მოგედეთ, სიჩუმე. ვინ ხარ? მოდი კიდევ ცადოთ. მე ჩენსის мама ვარ. ვინ ხარ? ვინ იყო? არავინ. ნომერი შეეშალათ. ბოლოფსონები. მადლობ მეგობრებო, ახლა დავატრიალოთ. ბოლოფსონები დადეთ. ზე რაღაცას ვწერ. ყველაფერი უნდა მიამბო, რაც კი მის შესახებ იცი. ბოლო დროს ბანკო სერიოზულად თამაშობდა. მან იმდენი ფული დახარჯა, რაც ნამდვილად არ უნდა ქონოდა. არიცი ფული საიდან ქონდა? ჩვენს ამაზე არაფერი უთქვამს, მაგრამ ძალიან ნერვიულობდა. ვინც არ უნდა ყოფილიყო? მუქარადა უძღვ. ჩემს ის ტელეფონში ვიღაც ნახე ვიღაც დესმონდ პაკარდი და ვინახე რომ რამდენჯერმე მოვიდა ძალიან ცუდ ხალხს დაუახლოვდა ფული იმ კაც მოუგო არ უთქვამს მისმინე მას ზრუნავდი მაგრამ შენ მას კარგად არ იცნობდი ჩენს ის სახელს ახსენებ თუ არა ყველა რაღაც ცუდს გეტყვის და მაინც მის გვერდით იყავი აჯობებს სამუშაოს დავუბრუნდე. გამიხარდა თქვენი ნახვა. რა ჯანდაბა მე მგონი საკუთარი თვალი მათყვებს არ მომწონს რომ ასე ვსაუბრობ მაგრამ მე გონა მკვდარი იყავი oh. ჩემში დიდი თავდაჯერებულობა არა რას დალე ორმაგარახს ინფორმაცია მჭირდება. ძველი ჩოვები ძნელად კვდება რა. სახელია დესმონდ პაკარდი. პაკარდი? ო. ის აუგუსტინო ფინადაერის შვილია. ო, ვიღაც ფინის ნაბიჯვარი იყო. ჯერ კიდევ მის გვარს ატარებს. მას შემდეგ რაც დედა დაეღობა, ფიქრო ბიჭმა, მამიკოს მონახულება გადაწყვიტა. და ხომ იცი ფინი ყოველთვის ერთგულ დამხმარეებს ეძებს ამიტომაც დათანხმდა დედა საკმა იმით რისი გაკეთებაც მას შეეძლო ბანკოს თამაშით ბანკოს თამაშებს კვირაში ერთხელ ატარებს სახლი ყოველთვის იმარჯვებს შეგიძლია მის მოძებნაში დამეხმარო ყოველ ხუთ შაბათს რეიზორის ოთახში ერთობა ვეცაიჩი ყველაზე საშინელი კლუბია ფრენკ ვილსონ ხომ არ გინდა რომ იქ ბინძური ჰარივით შევარდე რადგან თუ შენს რეპუტაციას გავითვალისწინებთ ასე მოიქცევი ომასეა პოლიციელი აღარ ვარ. ერთხელ პოლიციელი სამუდამოდ პოლიციელია. ციფრები როგორია? ისევ, როგორ ხარ შვილო? კარგად, мама. კარგია. დამისხე. დიხსარ. ცოტა ხნით დაგკვდავე ძმაო. мама რა ხდება? ოჯახზე ვფიქრობდი. იმედი მქონდა რომ გაიხსნებოდი და დამელაპარაკებოდი. გესმის? ჩემს თავზე ბევრი ლაპარაკი არ მიყვარს, მაგრამ როგორც ჩანს შენთვის რაც შემეძლო ყველაფერი გავაკეთე. შვილო, ხომ იცი რომ მიყვარხარ? და რომ დამჭirdეს შენს გამოტყუიასაც გადავეფარები. მაგრამ თუ არ მომისმენ, ვერაფერს გასავლი. გისმენ. არ მინდა იყო ქედმაღალი, სულელი და ფიქრობდე რომ ყველაზე ჭკვიანი ხარ. მინდა ბოლო ჯერ გთხოვო რომ სწორად მოიქცე. სწორად. мама ყოველთვის პატივს გცემდი. ცხოვრების სხვადასხვა სტილი გვაქვს. ამას კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ძალიან მინდა. შენი კრიმინალი მეგობრები თავიდან მოიშორო. ხალხს ისე მოეკცე, როგორც გინდა, რომ შენ მოგეკცნენ. და ცხოვრებაში რაიმე კარგი გააკეთო. რადგან ახლა გზა ჯვარადინზე ვართ. და თუ მცდარ გზას აირჩევ, ოჯახს ბოლოს მოუღებ. რითაც საკუთარ სიცოცხლეს ბოლოს მოუღებ. მამაც უდი არაფერი გამიკეთებია. სათქმელი არაფერი გაქვს? არა, სერ. სათქმელი არაფერი მაქვს. არაფერი. არა. არაფერი. შემიძლია დაგეხმაროთ. დიახ. რაიმე კონკრეტულს ეძებთ? დესმონდ პაკარდს. რემე გინდა? ლოდი. სახურებო. იქნებ მოხვიდე და აქ ჩამოჯდე. აი ესე პატარა. რა ხდება? ამ პოლიციელს ლაპარაკი უნდა. შენ ვინ ჯანდაბახარ? დესმონდ პაკარტი ხარ? ერთადერთი და განომეორებელი ძმაო. პრობლემა გაქვს? არა. ერთუც დამითმობ? მედე. აქ ჩემი ბებერი ყურებისთვის ზედმეტი ხმაურია. აქ პოლიცია საჭირო არა. გმადლობ, ტერენს. წავიდეთ. იმ ხიარულეთ, მამიკოს საქმეები აქვს. დარჩი. ქაური არ ხარ ხომ ასეა? სწორია. აბა, რაზე გინდა დალაპარაკება? ფიქრობ, ჩემ შულს ჩენს იცნობ. არა. არ ვიცნობ. უცნაურია, რადგან მის ტელეფონში. ვოლუზარი. დესმონდ პაკარდის იყო. დესმონდ ჩემი ნომერი ბევრ ადამიანს აქვს. პოპულარული ხარ არა? ო, ასეა. დიდი თევზი ვარ. დიდი თევზო. ჩემი შვილი, შენ მოკალი. არ ვიცი საიდან ხარ, მაგრამ აჯობებს იქ წახვიდე, საიდანაც მოხვედი. ახლა ჩემს ქალაქში ხარ. და დიდი შანსია იმისა, რომ რაიმე დაგიშავდეს. ამ სახლში ცოცხალი ვერ დაბრუნდე. на пичуаро Юрагиствис гмадлоб Шენი дедац Шენი дедац რა ჯანდაბას აკეთებ? ეს რა არის? იარაღი მინდა ბალისტიკაზე შეამოწმო. და ნახო ემთხובה თუ არა ამ იარაღიდან გასროლილი ტყვია. ტყვიას რომლითაც ჩემი შვილი მოკვდა. მის მინე შენ პოლიციელი აღარ ხარ. არ გაქვს უფლება ასე იარო და პოლიციელად გაასაღო თავი. გთხოვ ბალისტიკაზე შეამოწმე. რატომ წახვედი? უკეთესი კითხვა იქნებოდა თუ რატომ მივედი? გაიყვანენ. და არ ვიცი ამ კითხვაზე რა პასუხი უნდა გაგცენ. ბალისტიკაზე შეამოწმენ. შენ დამირეკე. რა გინდა? მაინტერესებდა. ბოლო დროს ვინმე მხომარ ქცემა. წადი შენი, წადი შენი. იმის კითხვისაც კი მეშენია, საიდან აქვს? ხოდან უმკითხავ. პოლიციელი იყო. მთხოვა ბალისტიკაზე წამეხო. მომეცი. ასე სწრაფად არა. შემეძლო ჩამებარებინა. ხოლო ეს სამხელი 30 წელს მოქცემდა. შენს ადგილას რომ ვიყო. თავიდან მოვიშორებდი, სანამ კიდე ვინმე გამოჩნდება და წაგარწმევს. კიდევ რას მეტყვი დედაქტიბო? ფიქრობ ეს ტიპი? არ გაჩერდება სანამ შვილის გამო შურს არ ეძიებს. ო, აბარა. მე და ჩემი ბიჭები მალე მივხედავთ. მაშინ შენ და შენ ბიჭებს იმის წოდნა დაგჭირდება თუ საცხოვრობს. ძულს პოლიციელები. გიგის ფინ შენი ბიჭი დიდ საფრთხეშია დარწმუნებული ხარ მან პოლიციელის შვილი მოკლა მართლა ჩემს ხალხს დაველაპარაკები და მალევე დაგიბრუნდები შეხვედრამდე იმ დღეს ყველაფერი კარგად გავიგე, რაც მითხარე. რაღაც გავიგე და ვფიქრობ და გაინტერესებს. რაღაც სტრიპტის კლუბია. გოგონა შარლოტა ქვია. ძამლის კიდვა უნდა და ძალიან ბევრის. ძმო. გესმის? დავასრულეთ? რა ჯანდაბა? შარლოტა. მისტერ უილსონ. ჩემი მშობლების მისამართი საიდან იცით? ძველი ჩვევები ძნელად ყდება. კარგი ადგილია. ერთ წუთს დამითმობ. რაზე გინდა ცეობარი მისტერ უილსონ? ფული შენაიღე. ვიცი. არ მინდოდა. ჩენსი მიყვარდა. რას ვიზამთ? შენმა სიხარბემ ჩემი შვილი მოკლა. არ მინდოდა ასე მომხდარიყო. ხომ გისმით? ეს როგორია? მინდოდა აქედან წასულიყავი. მინდოდა ეს ადგილი სამუდამოდ ამეტოვებინა. ველოდებოდი ყველაფერი როდის დაწყნარდებოდა. მაგრამ ჩენს წამოსვლა არ უნდოდა. ამ ადგილს არასდროს დატოვებდა. ჩემ გამოცკი. აბარა. მოიცადეთ. უნდა დამიჯეროთ. მე ის მიყვარდა. გიყვარდა? მიყვარდა. შეცდომები. ღმერთმა იცის, რომ ის ყველას გვაქვს. ყველაზე მძიმე კი მათთან ერთად ცხოვრება. გირჩევ ქალაქიდან წახვიდე, რადგან თუ მე გიპოვე, ღმერთმა იცის კიდე ვინ მოგაგნებს. კარგად, შარლოტა. სახეზე რა დაგემართა? ის ბიჭი შენ მოკალი. საწოდავია ხალგაზრდა, ჩენსი. შენ მოკალი. საქმე იმაში კი არ არის, ვიცოდი თუ არა ამის შესახებ. არამედ იმაში, რომ ამ ყოლაფრის ახსნის შანსი მოგეცი. საიდან უნდა მწოდნოდა? ის ხომ უბრალოდ იდიოტი ბიჭი იყო. ის არ არაობა იყო. თავი ვინ გונია? რომ შენ წვითავდე ვინიцоცხლებს და ვინ არა. ყველა რაღაცას წარმოადგენს. ჩენსის მამას ფრენკ უილსონს ვიცნობ. კარგად ვიცნობ. ის ყველაზე ბინძური პოლიციელია, ვისაც კი ვიცნობდი. ყველაზე ბინძური პოლიციელი მთელს დანაყოფში. ახლა უნდა მოვიფიქრო, ეს ყველაფერი როგორ მოვაგვარო რადგან. გეტყვი, ფრენკი როგორი კაცია? საქმეს ისე წაიყვანს, რომ ან თვითონ მოკვდება, ან ჩვენ დავიხოცებით. და ამის გამო სიკვდილს არ ვაპირებ. საქმეს ჩვენ მივხედავთ. ვიცით, სადაც ხობრობს. ტყვია პირდაპირ შუბლში დავაჭადებ. საერთოდ შენ მიხედავ? ო. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს გონება ჩლუნგი ბავშვი ხარ. არაფერი გააკეთო. იერაღი წამართვა. სახეზე ნახე რა მეკნა. რა გინდა რომ გავაკეთო? რაიმეს მოსაფიქრებლად დრო მჭirdება. შენ არაფერი მოიმოქმედო. سه اثر تو در اطرافی جا Μάμα, μη დავიჭრები, ჩემი ცოლი მომკლავს. თუ არ გაჩუმდები, შენს ცოლს ფანჯრიდან ჩემი ხელით გადავაგდებ. თუ გამოყვებით, ყველანი დავიხოცებით, გაიგე? იდიოტია. სუფთა. შედით. სუფთა. შედით. მიდი, სუფთა. სუფთა. ჯანდაბა, აქ არ არის. ჯანდაბა. აქ არ არის. სა ჯანდაბაშია. აქ არ არის, ამიტომ ჯობია აქედან გავიდეთ. რაიმე უნდა ვიპოვოთ, რაც მის ადგილს სამყოფელს მიგონიშნებს. რა ჯანდაბა. რა ხდება? გაჯერდება ჩემი მანქანა. რა ხდება? ვიფიქრე შემოგივლიდი და გნახავდი. დავწუმნებულიყავი რომ კარგად ხარ. თელზიანობა მომწონს. კარგად რატომ არ უნდა ვიყო? ინციდენტის შესახებ გავიგე. ინციდენტის? მანქანასთან დაკავშირებით. რაღაც ირენები გავიგე მეტი არაფერი. რა მოხდა? შენს პირდაპირ მოხდა. მის მანქანას ცეცხლი ეკიდა. ცუდაა. ალბათ სახანძრო ამიტომ გამოიძახეს არა? ჰმ. ტესტის პასუხები უკვე გაქვს? ტესტის პასუხები? ბალისტიკის დეტექტივო. ხო, არა, არა. ამას დრო დაჭirdება. გმგესმის, ყველაფერს დრო ჭirdება. მაგრამ პირველ შენ გაგაგებინებ. წასვლას ხომ არ გეკმავ? სახლში წავალ. მართლა? აქ ჩემთვის არაფერია, ხომ ასეა. სწორი. რამდენიმე დღეში დამირეკე და ტესტის პასუხებს გაგაგებინებ. სპეციალური გამოძიების დანაყოფს ველაპარაკე. დიდი მადლობა. მართალი იყავი. იარაღის დეტყვის შესახებ, რომელიც მონს გადაეცი, არანაირი ჩანაწერი არ აქვს. როგორ გონია? მონსი ამ საქმეშია გარეული. რა უნდა გააკეთო? დოლეთში შევალ. და შემდეგ სახლში წავალ. რა? მისმინე. ერთხელ უკვე მოვიდნენ ჩემს მოსაკლავად. ალბათ კიდევ მოვლენ. თუ ჩემ სახლში ვიქნები ეს თავდაცვა იქნება ჩემ სახლში რა ჯანდაბას აკეთებ შენ სვილი ქვია ო, ასე მეძახიან. ფრენკ ვილსონის ად არის. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქომი. არა, არა, მოიცა. მოიცა, მოიცა. მოიცადე. მოვარდღე. დარწმუნებული ხარ? ჰო, დარწმუნებული ვარ, აქედან წავიდეთ. მინდა დავწმუნდე რომ მკვდარია. მკვდარია, მოუკალე. კარგი ხარ, მიდი დაჯექი. შენი დედაც ნაბიჯვარო. მიშველე ასეთ არ გამოიყურება. მე დედაქტები მონსი ვარ, პოლიციის დეპარტამენტიდან. ეშლი მილედი. დეახ, მისტერ უილსონის შვილის საქმეს მე ვიძიებ. დედაქტივორით დაგეხმაროთ. გავიგე დაჭრესო. ვიფიქრე, მოვიდოდი და რამდენიმე კითხვას დავუსვამდი. როგორ ფიქრობ, ისეთ მდგომარეობაშია რომ კითხვაზე პასუხი გაგცეთ? რაიმე დაინახეთ? არა. ეს როლის ხმა გავიგონე, წლიდან ამოვიყვანე და 911-ში დავრეგე. შემდეგ კი აგად მოიყვანეს ქალაქის ცენტრში. ეს ბოლო ადგილია, სადაც სიკვდილი ენდომებოდა. კომარეცეთ მისი სიკვდილი ვისუნდოდა. Oh. დედაქტივო, მეგონა ეს თქვენი საქმე იყო. შეიძლება ნებისმიერი ყოფილიყო, დედამიწა ჯოჯოხეთისკენ მიექანება. სწორია. როგორმე თქვენთან დაკავშირებას შევძლებ? დიახ. გამომართვით. როგორც კი გაიღვიძებს დამირეკოს. კარგი, პეტყვი. ეს კაცი არ მომწონს. Саба. ჯერ კიდევ სუნთქავს? ზლივს ლივობით. მისი ჯაობის მეგობარი ციკა, თქვა რომ ვერ დაგინახა, მაგრამ ფიქრობით ყובה. ეშლი მილედი, რწმუნებული სასამართლოში. ეს ბოზი ვინ არის? როგორ ჩანს, შენი პრობლემები გასამაგდა გიზმო. გიზმო? გრემლინი იდიოტო, ეს ხომ კინოა. უყურე. Clássica. Czym ten labarek Gindoda? David Alexandres ყოველ ჯერზე ერთი და იგივეს გამეორებით. და გულით კიბა, როცა ასე ზრდას რულკაც ველაპარაკები. რა მოგივიდა ბიჭო? ყოველს ასე გვექცევი. ყოველს საფრთხეში გვაქცევ. ზღვარს გადახვედი, გესმის? სული რომ ქონოდა. ვფიქრობ მის დაბრუნებას. ვეღარ შეძლებდი. ვეღარ შეძლებდი. სული მაშინ დაკარგე როცა ის ბიჭი მოკალე. წინა აღმდეგი არ ვიქნებოდი ვინმე რომ მოგეკლა. მაგრამ არა ასე. ის ხომ მე მოკალე. და მომეწონა. ჩემი შვილი აღარ ხარ. ნამდვილი мама არც არასდროს ყოფილხარ. უბრალოდ როლს ირგებდი. ახლა გზა უნდა გაიარო. რაც შემეძლო ის გავაკეთე რომ ყოფილიყავი ის ვინც გინდოდა. შეგეძლო მოგეტყუებინა. საკმარისი არასოდეს იქნებოდა. შენთვის არა. შულო, ძალიან ცოტა დრო დაგრჩა. ხალხი შენთან მოვა. და არ მინდა შენ სიკვდილს ვუყურო. თუ ჩემს მოსაკლავად მოვა. პირველი მე მოვკლავ. გზას გაუდაკი ბიჭო. კარგი. ზურგს უგან იყურე ხოლმე. ბებერს აღარ შეუძლია ბიზნესის მართვა. მინდა შენს მიმწოდებელს დაელაპარაკო. და ახალ ბოსთან გეგმები შეეთანხმო. გასაგებია ბოს. სერიოზულად გეუბნები. წადი. საქმეები გაქვს. თევზები თავისთავად ვერ დაიჭერენ. დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ვარ. ისედაც საკმარისი გააკეთე. კარგი მეგობარი ხარ სვილი თუ გონზე მოვა და რაიმე დაჭირდება და მირეკეთ ნებისმიერ რამეზე კარგი კარგი კარგად მოგიყვი კარგი მინდა ჩემთვის რაღაც გააკეთო. მე და დესმონს რაღაც გვაქვს, რაც გვინდა რომ შენ გაგატაროთ. ბოსთან ამაზე არაფერი თქვა. ამ საუბარზე დესმონთანაც არის საუბრო გასაგებია. თუ შეიძლება შეანაზღაურება იქნება გავაკეთე. ხოლოდ მე და შენ, კარგი? გასაგებია. პოლი გიყვარს არა? ვის არ უყვარს? ანაზღაურება შეიძლება შეიძლება იქნება. შევთანხმდით? ხო. კარგი. Giorgio, Ramagind'a ძმებზე შთაბეჭდილება მოახდინა. არ მეგონა, ორი ბებერი ასეთი ძნელი მოსაშორებელი თუ იქნებოდა. თუ ერთ-ერთს რაიმეს დაუშავებ, ესე იგი ყველას ებრძვი. აი ეს არის ოჯახი. ეს რაღაც გმირული ნაგავია. არა, გმადლობ. გეშინია არ მოკლას. მომოკვდავად დავიბადე ასე რომ. მთელი ცხოვრება ველოდი. უბრალოდ მიზეზი მჭირდებოდა. ძალიან დეპრესიული გამოხედვაა, ბებერო. არა, დამეჯერე. თელია მხნის მერე. სულაც არ არის ასე. თელია წლები ამ ნაგავში, სულ ამას აკეთებდი? ვიცოდი რომ შენ არ იდიოტი ქალაკელი ვერ მიხვდებოდა. კალი. ვინ არის და რა იცის? ფრენკი ძველი მეგობარია. ამაში გარეული არ არის. და შენ? პოლიციას ელაპარაკე? ამ ხარეში ხალხი პოლიციას არ ელაპარაკება. თუ რაიმე პრობლემა მას ჩვენით ვაგვარებთ. ასეთი ტრადიცია გვაქვს. მეც მაქვს ჩემი ტრადიციები და შემეძლია განახო. მესვრი თუ? სიკვდილს მომანადრებ. ზემოთ ოჯახი მელოდება. ერთი სული მაქვს მათთან როდის წავალ. ამიტომ არ მჭირდება ნაბიჯვარი ბავშვის სიტყვების მოსმენა, რომელიც ცდილობს კაცი იყოს, მაგრამ ის უბრალოდ ადამიანის განში გახვეული განავალია. ბარში ვარ. სამსახურში სვამთ დეტექტივო. იცნობ ოფიცერს, რომელიც არსვამს. ქვეყანაში ყველაზე საშინელ ქალაქებში ვმუშაობთ. არა, ჩიკაგო არა. არც მიგვირს რომ შენი ბიჭები ამ ტიპს ვერ უმკლავდებიან. ნუ მისმინე. ხომ იცი რა უნდა გააკეთო როცა კაველი გაწუხებს. მოიფხანო? უნდა ამოთხარო. ჩატვალე საჩუქარია, ტინოფინ ადიარისა და დესმონდ პაკარდისგან. საქმეს მიხედე. მე ბიჭვარი. კიდევ დალევ. ბოთლი მომეცი. არა, არა, ბოთლი მომეცი. ბოთლი, ბოთლი, თლიანად მინდა. ფრენკ ღმერთო ჩემო სალამი საავადმყოფოში ვარ ჰო მაგარია სვილი სად არის? კარგად არის. სახლში დაბრუნდა. მთელი ღამე აქ იყო. კარგი. აქედან უნდა გავიდე. არა, არა, არა. დარჩი. უნდა დაისვენო. დარჩი. მოიცადე. დიახ. რა? რა მოხდა? მანქანა კიდევ უნდა გეთხოვო. კი, მაგრამ რა დაგემართა? ეშ მის გარდა არავინ მყავდა თავის დედანის შეულება უნდა შეწყვეტო ფრენკ სვილიც კი ამას გეტყოდა სვილი აქ არ არის და ვერაფერს მეტყვის ხომ ასეა საკუთერ თავს მაშინ აღარ დავადანაშაულებ როდესაც მიზეზე აღარ ვიქნები туда давила паракот. არის მილეთ? დეტექტივი მონსი ვარ. დიახ. მისტერ ვილსონს ვეძებ. გავიგე საავადმყოფოდან გამოწერეს. მისთვის ბალისტიკური ტესტის პასუხები მაქვს. პასუხი როგორია? მეტ ინფორმაციას ტელეფონში ვერ მოგცემთ. ფრენკი არ გინახავთ? ან ხომ არიცით სად არის? ლეგი მართლა რადგან? აქ ვარ. ფრენკ? მომისმინე. ბალისტიკის ტესტის პასუხი მოვიდა. რამდენიმე საათში ჩენსის სახლში ვიქნები. იქნები შეხვდეთ. მაშინ შეხვდრამდე. როგორც უკვე გითხარი, DA-ის ოფისი შენიშვილის სახელს ძარცვაში არ ჩაძარს, მაგრამ მათ აგუსტინო ფინედერზე რამე უნდათ? სხვა გზა არ არსებობს. გასაგებია. კარგად. სწრაფად იყავი. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. რამდენი ხანია ეს გრძელდება? რა გრძელდება? გრძამის აღება მოს. ეს შენს ერთ-ერთ ბიჭს დავართვი, რომელიც ჩემს მოკლას საავადმყოფოში ცდილობდა. შენ რა წმინდანი ხარ? წმინდანა თავი ნუ მოგაქვს. და ბიჭვარო, მე ეს არასოდეს მიდგვამს. სამხილი გამიყალბებია. მომიტყუებია. ნაბიჭრები მომიკლავს. რადგან ვიცოდი რომ დამნაშავეები იყვნენ. და ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებდი რომ სამუშაო სწორად შემესრულებინა. ყველაფერი ამღამი დასრულდება. შენ, დესმონდი, ფინი, ყველანი დაიხოცებით. ერთმანეთზე მიყოლებულები. წელიწადში 48000 დოლარი. აი რა ღირს შემი სიცოცხლე. ფიქრობ რომ ცოტა უფრო მეტი უნდა ღირდეს. შენ მესროლე ნა ბიჭო არო მინდა ჩემთვის რაღაც გააკეთო. მე და დესმონს რაღაც გვაქვს, რაც გვინდა რომ შენ გაგატანოთ. ბოსთან ამაზე არაფერი თქვა. ამ საუბარზე დესმონთანაც არის საუბრო, გასაგებია? თუ შეიძლება ფერიანას ღავრობა იქნება გავაკეთებ. ხოლოდ მე და შენ კარგი, გასაგებია? ფული გიყვარს არა? ვის არ უყვარს? ანას ღავრობა შესაფერისი იქნება. შევთანხმდით? შევთანხმდით. რეჯანდაბა. ბოს, ბიზნეს ჩემს ზურგს უკან მართავდი. ჩემს ბიჭთან ერთად. რა ზელაპარაკობთ? მოკეტენა ბიჭვარო. არც ერთი სიტყვა აღარ მითხრა. ეს არიან ის განგსტერები, რომლებთან ერთადაც ფული წაიღეთ და შემდეგ ჩენსი მოკალით. გინდათ განგსტერები იყოთ? ეს გინდათ? ეს ხოვრების ნაწილია, ბოზებო. შემომხედე. შემომხედე მეთქი. როგორ ხარ ფრენკ გელოდებოდი რადგან ახლა აქ ხარ ვიცი რომ ჩემი შვილი უკვე მოკალი ახლა აქ ვარ ჩემი გადმოსახედიდან შენ შვილი შენ მოკალი. მას ზურგი შეაქცია. ის ქუჩაში იყო. მას სახლი მივეცი. სამსახური საჭმელი. როდესაც მოკლეს მე ვუბრძანე ჩემ ხალხს რომ ყველაფერი გაეკეთებინათ იმისთვის რათა მისი მკვლელი მეპოვა და სამართლიანობა აღმეთგინა. ჩემი შვილის გამო შენს მოკვლას არ ვაპირებ. იმის გამო მოკლავ. თუ ვინც და რაც ხარ. შენს გარეშე დედამიწა უფრო კარგი იქნება. მთელ შენს დარჩენილ ცხოვრებას ციხეში გაატარებ და გეცოდინება რომ იქ მეჩეკსვით მოიცადეთ. მოიცადეთ. გთხოვთ. გთხოვთ. გთხოვთ. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. ახმოვანებდნენ მსახიობები: ნინო ლოლაშვილი და პაატა დათუნაშვილი. my section, made room for the chicks. I'm just being petty. So many hoes in the crowd. Gave us some coke and a smile. This weed we smoking so loud. So high, I hope we come down. Yeah. I done ran the bands up, ain't no straight, we turn. In the snapback, it's supreme shirt. Celebrate the money that the team earned. Staying too close, get your weed burnt. Watch you sparkles like it's January 1st. I been that nigga, do you research? Couple cornrows, go grill to the label. I'ma need a whole meal, cause these rappers just dessert. Started from the bottom like I'm putting pants on. Now we spilling champagne on the Samsungs. I don't make trap music or dance songs. It's a bunch of other side hitters leaving fans on, cause every day I see. Two broke niggas flexing on the ground. I crack the grin, I'm just being petty. My ex posted pictures of a new man, so I smashed a friend, I'm just being petty. Too fascinated with doing it big. Y'all just being petty. Kicked them out of my section, made room for the chicks. I'm just being petty. So many hoes in the crowd. Gave us some coke and a smile. This weed we smoking so loud. So high, I hope we come down. Yeah. I done ran the bands up, ain't nothing they can tell me. I was being patient, y'all was being petty. Now we bout to pop, spark a confetti. Yeah. I'm a rich nigga still getting niggas robbed, I'm just being petty. I'm just being petty. Niggas act like they want that smoke with me, but they ain't ready. Yeah, nigga, what's up? When they say they gon' pull up, we been standing around waiting with the 30s. Fuck taking so long. I done did so much dirt, I ain't even got to get my hands dirty. Come on. That bitch be all in your house. I done been all in her mouth. Hey. Is that what this shit all about? This petty shit gotta stop, boy. Don't make me get at you, hit at you, slap the shit at you. Her pussy so good she got you tripping through the hood. But she ain't into you, she pretending to fuck with you hard so you can blow the bag. Kinda bitch wouldn't. So bro, the niggas flexing on the ground. I cracked the grin, I'm just being petty. My ex posted pictures of a new man, so I smashed a friend, I'm just being petty. Too fascinated with doing it big, y'all just being petty. Kicked them out of my section, made room for the chicks. I'm just being petty. So many hoes in the crowd. Gave us some coke and a smile. This weed we smoking so loud. So high, I hope we come down. Yeah. I done ran the bands up, ain't nothing they can tell me. I was being patient, y'all was being petty. Now we bout to pop, sparkles and confetti. Yeah. Roll up a joint and won't pass it to no one. I'm just being petty. I'm just being petty. Fucking the night and the morning time. I pay for the telly. If I pay uh. for the uh, Stingy like an only child. I'ma hold it down. Spend a couple thou for a pack of loud. Nigga, I was front and you were backing down, down, down, down. This is a part of the me. Look at my roof. Like mm. damn, it's so tarted to me. I saw the bass like I was part of the beat. Mm. Fuck you on all of the sheets. Yeah. I went to work with them plastic bags, I stuff them, they ready. Stuff them, they ready. I treat it like belly, my folks in the cell, I still gotta sell it. Hello? Some broke niggas lacing on the ground, I crack the grin, I'm just being petty. My ex posted pictures of a new man, so I smashed a friend, I'm just being petty. Too fascinated with doing the big, y'all just being petty. Kicked them out of my section, made room for the chicks, I'm just being petty. So many hoes in the crowd, gave us some coke and a smile. This weed we smoking so loud. So high, I hope it come down. Yeah. I done ran the bands up, ain't nothing they can tell me. I was being patient, y'all was being petty. Now we bout to pop, spark as it confetti. Yeah.